sagi, sagi na ngayon para kumain sa labas at mag-celebrate no, sa 22 years na magsasama namin ni Jonah. Ayan. Ayun na sila, oh. Jonah. Happy day. Dada na sila, oh. Ayun na, oh, naglalakad. Shine. Mga pa ko tayo. Happy fit. Pizza. Pizza. Ayan o. Ayan si Beauty Ayan. sa baba. Ayan, tilo. Masakit. Uy! Ito ka nga.

start na nila dalo to war. Ha. Ah. Taxi. Okay. Layo ng tricycle? Pwede ba sa po ka lang magbabayad? Hindi. Ayan, natapos na rin. Pauwi na ulit. Wait. Nandito kayo tayo sa Ago Wow. Rides tayo. Ayan, Agoo. 哼。 <clears throat> Ito na po tayo ngayon sa La Union sa Trinity Royal Beach Resort. So ayan. So low tide niyan masyado mababa. So ang uh, umaga pa ay kinabukasan pa pa tayo makakapagligo nito na medyo okay Kaya ngayon baba 'yo. Oh. Parang ano lang 'yan. Pantampisaw lang. Ayan mga ka once again ha? Napagpalang araw na naman ulit, ha? Inabot tayo ng 8 hours sa biyahe Ayan Pero safe naman very safe Ayan siya Ayan yung ano Tatlong kwarto kinuha namin Ayan Yung mga room Yung mga malaking cottage Yes, di ba? So, balik na lang ulit ako mamaya for more. Ayan. Ano ba yung Jo jacket pa ko. Ayoko ng jacket. Ano lang gas mo kasi eh. Ano lang? Okay na? Oo. Ang gawin pa kanina, pasang mo, gawin mo pa Solo. Solo. Gawin mo ka. One, two, three. Pasang mo. Picture mo ako dito. Ganun mo. Okay. Oh no, there's a hole in my heart. I've gotta come clean before it gets even deeper. And the blood flow, baby, don't get me started. I'm waking